rais anayo ikiwa ni katika kuhakikisha ya kwamba yale malengo yake makuu ambayo tunaita the big four yanaweza kutimizwa. Na jambo la kwanza ambalo ningependa kuwaeleza Aa, ah, mimi naitwa Kanze Dena na mbali na vile nilikuwa mtangazaji kwenye runinga ya Citizen, sasa mimi ni naibu msemaji wa Ikulu na vile vile naibu uh, wa chumba cha habari cha rais. Kwa hivyo karibuni tena katika Ikulu. Basi kwanza kabisa Ningependa kueleza ya kwamba hapo kesho rais atakuwa anaungana na viongozi wengine katika mji wa Addis Ababa na atakuwa anaungana nao katika kuweka utaratibu na mashauriano kuhusiana na swala zima la usalama katika eneo hilo la Sudan Kusini. Na kama unavyofahamu ni kwamba usalama katika eneo hili bila shaka italeta maendeleo mema katika eneo hili na bila shaka katika taifa letu. Kwa hivyo katika kuhakikisha ya kwamba tunapata ah, amani katika nchi ya Afrika Kusini, rais pamoja na washirika wengine na pia mataifa mengine wako katika mstari wa mbele kuweza kuhakikisha ya kwamba usalama unaafikiwa katika taifa hilo, na ni kulingana na ratibu ama mikataba ambayo imewekwa na shirika la IGAD. Mbali na hayo pia uh, rais atakuwa pia anakwenda siku ya Ijumaa Jumamosi samahani, atakuwa anakwenda katika kaunti ya Kajiado. Katika kaunti ya Kajiado atakuwa anaenda kuzuru mradi wa SGR. Mradi huo wa SGR kama unavyofahamu umeweza kuletwa ili kutekeleza na kupanua biashara katika mataifa katika miji mbalimbali humu nchini. Na swala la kwanza ambalo tungependa kufahamisha ni kwamba unajua, katika muda wa miaka mitatu hivi rais amekuwa anafanya vikao na vikao hivi vimekuwa katika kuhakikisha kwamba tunafululiza so lazima hili lote la kuhakikisha ya kwamba reli hii ya SGR inaweza kuendelea hadi ifike eneo la Naivasha na awamu hiyo ya pili ya ambayo tunaifahamu kama 2A kwa mfano uh, itakuwa inaweza kupanua eneo hilo lote la kutoka Nairobi hadi Naivasha, na bila shaka unajua kwamba swala hilo litaweza kuhakikisha ya kwamba kuna upanuzi wa biashara na pia usafiri kwa Wakenya pia utakuwa umeweza kurahisishwa uh, zaidi. Kwa hivyo bila shaka yuko katika mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba biashara zinabuniwa, kazi zinabuniwa katika kuhakikisha ya kwamba reli hiyo SGR inaendelea, na anahusika na mashirika mbalimbali mbali, na kuzungumza pia na wadau ambao wataweza wataendelea kutusaidia katika swala hilo, na ukikumbuka ni kwamba wiki ambayo imepita pia kumeweza kuwa na watu ambao wamekuza viongozi ambao wameweza kuja kutoka nchini China na rais akaweza kutoa azimio lake na kwamba anatumai ya kwamba wataweza kushirikiana katika kuhakikisha ya kwamba tunaweza kumaliza shughuli eh, nzima hii ya kuweza kuwa na reli hiyo ya SGR katika maeneo yote ambayo limekusudiwa iwe. Haya, mbali na hayo, pia siku hiyo hiyo ya siku ambayo ni siku ya Ijumaa, uh, rais pia atakuwa anaweza kufungua kongamano la magavana ikiwa ni swala zima la ugatuzi na kama unavyofahamu ni kwamba katika kutekeleza majukumu yote ya the big four ama masuala yote manne ambayo rais anayapa kipaumbele kwa hivi sasa, ambayo ni ubunifu wa ajira, uzalishaji wa chakula cha kutosha, kuweza Wakenya kupata nyumba kwa gharama iliyo nafuu kwao, bila shaka na ubunifu na utengenezaji wa bidhaa kuweza kufanya na kutimiza malengo yake haya, ni lazima awe na ushirikiano na viongozi katika maeneo yetu ya kaunti ambao ni magavana na Eh, himizo lake kubwa kwa hivi sasa ni kuhakikisha ya kwamba serikali kuu na serikali ya kaunti zinaweza kushirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha ya kwamba malengo haya yanaweza kutekelezwa kwa njia iliyo sambamba ili kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya anapata huduma bora ya afya, anahakikisha ya kwamba pia chakula kinamfikia na mazingira anayoishi nayo pia yawe mazingira na mandhari safi, sio? Kwa hivyo atakuwa anafanya kongamano hilo ili kuhakikisha kwamba yote hayo yanaendelezwa na kuhakikisha kwamba wako katika usawia pamoja na magavana ili kuhakikisha kwamba tunatekeleza wajibu huo ambao ni wa lengo la kutekeleza the big four. Zaidi ya hayo uh, kuna yale ambayo pia ningeweza kukueleza ni kwamba unajua, katika kuhakikisha kwamba tunazingatia na kudumisha upatanishi pia tajadili na Wakenya na washauku na kushawishi mikakati ya maendeleo ya kitaifa ambayo itakuwa ni chini ya ruwaza yake ya mwaka 2030. So yote haya yameweza kuwekwa katika hiyo Big Four kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa kiko sawa. Haya, zaidi ya hayo pia, mbali na hayo mengine ambayo atakuwa anaweza kushughulikia rais uh, itakuwa ni kwamba kuna ujumbe mkubwa ambao unakuja kutoka Marekani. Waswahili wanasema mgeni njo, mwenyeji afanye nini? Mwenyeji apone. Naam, ujumbe huu kutoka Marekani utakuwa unazuru Kenya na lengo lake litakuwa ni kuimarisha uhusiano wa kibiashara, utekelezaji na uwekezaji na vile vile nafasi ya njia mbadala ambazo zimo humu nchini katika uwekezaji. Na msafara huu ama ujumbe huu ambao utakuwa unakuja hautakuja tu na viongozi, utakuja pia na wakuu wa makampuni mengi mengi ambayo yana mashina yake ama uwanzo wake huko kule Marekani, kama vile Visa, kuna kampuni ambayo inaitwa Bechtel kuna vile vile kampuni ambayo inaitwa Acro Bridge, uh, kuna vile kampuni inaitwa Overseas Private Investment Corporation na makampuni mengine mengi na la msingi ni kwamba wanakuja kutafuta nafasi ya uwekezaji na wanakumbuka kwamba kwamba katika uh, masuala yote ambayo tunashughulikia ni kwamba tunataka kubuni ajira kwa vijana, kwa vijana wetu na pia kutoa nafasi za uwekezaji. Kwa hivyo watakuwa hapa ili kuangalia ni nafasi gani ambapo wanaweza kuingia ili kuweza kutekeleza uwekezaji, jambo bila shaka ambalo tutaweza kulipokea kwa uzuri, maanake itafungua barabara kwa vijana wetu kuweza kupata ajira na pia sisi kuweza kukuza uchumi wetu kwa ujumla. Kwa hivyo bila shaka watakapokuwa, tutakuwa tuko hapa kuwakaribisha na kuhakikisha kwamba tunaweza kuzungumza nao mawili matatu ambayo rais pia atakuwa anazungumza nao na kujadiliana nao, tuone ni vipi tutaweza kushirikiana na Marekani ili kuhakikisha ya kwamba tunaweza kutekeleza uwekezaji na pia ukuzaji wa bidhaa katika taifa hili letu. Nikiwa naenda na haraka, mtanieleza kama nakwenda haraka sana. <laughs> Ah, mbali na hayo basi kwa hivyo bila shaka hayo ndiyo mambo makuu ambayo rais atakuwa anazingatia kwa hivi sasa, maanake jukumu langu lilikuwa ni kukueleza anafanya nini, ili pia wewe uliye pale nyumbani na pia wewe mwanahabari uweze kuelewa ma, mambo ambayo rais anafanya. Manake kwa wakati mwingine watu huwa wanauliza rais anafanya nini na mipango yake ni ipi kwa taifa hili letu la Kenya. Kwa hivyo kama nilivyoweza kukueleza, ni hayo ambayo atakuwa anashughulikia kuanzia hapo kesho, ambapo atakuwa amefanya safari yake kwenda IGAD ili kushirikiana na baadhi ya viongozi katika kuhakikisha ya kwamba amani inapatikana Sudan, alafu kisha atafanya kongamano lake na magavana wa kaunti katika hali ya kuendeleza azimio lake na lengo lake kuu kwa taifa hili ambalo lazima litekelezwe kwa ushirikiano na serikali za kaunti. Na tatu, atakuwa anakaribisha ujumbe mkubwa kutoka Marekani, ujumbe ambao tunatarajia kwamba utatuletea maridhiano, utatuletea pia mambo mengi hapa katika taifa letu la Kenya. Kufikia hapo basi, sina la ziada. Iwapo kuna swali lolote ambalo ungependa kuuliza, fursa ni yako sasa, utueleze, utuulize swali. Sasa Kanze. Mzuri sana. It's pleasure seeing you again. <laughs> Asante. Very quickly, um, this delegation you talk about, um, the US delegation, mm -hmm. is it accompanying President Obama or it's preceding his visit? Ata, atakuwa, wala watakuwa nakuja, ujumbe huo utakuwa unaongozwa na undersecretary wa Marekani ambaye ni katibu ambaye anaitwa uh, Bwana Gil Kalpan na wanachama wa baraza la rais wa Marekani la ushauri kuhusu biashara barani Afrika ndio watakuwa wanakuja. Pamoja nao ndio kutakuwa na huo ujumbe wa baadhi ya viongozi au wa, uh, wa, wa kampuni hizo mbalimbali kutoka nchini Marekani. Swali lingine? My name is Jeremiah from Capital FM. Uh, on the IGAD uh, summit, mm -hmm. perhaps you could tell us what the president's focus is going to Addis Ababa because we know the CAS Foreign Affairs Ababu Namwamba has also been focusing on that for the past month or so. Mm -hmm. Pengine sitaweza kukueleza masuala ambayo yataweza kujadiliwa katika mkutano huo wa IGAD, lakini mbali na hayo na kwa ujumla ni kwamba wana mikakati kulingana na ratiba ambazo zimewekwa na shirika lote la IGAD kuhakikisha ya kwamba uh, usa, uh, uh, amani inaweza kupatikana katika nchi ya Afrika Kusini. Maanake pasipokuwa na amani katika taifa hilo, bila shaka linatuathiri pia sisi, na yeye ni mtu ambaye umeona kwamba anataka uwiano na amani. Kwa hivyo sitaweza kuwa na hasa nukuu ambayo itaweza kuzingatiwa huko, ama mjadala kamili utakuwa juu ya nini, lakini bila shaka ni swala zima ni kuwa katika taratibu za kuhakikisha kwamba amani inaafikiwa katika taifa la, Afrika, eh, la Sudan Kusini, kaskazini eh, kusini, samahani. My name is Carol mm -hmm. from GBS TV. Kulingana na budget mm -hmm. kuna the basic food commodities tuseme bread, milk mm -hmm na wheat bei yake kidogo inaenda kupanda. Tukiangalia the four agenda, kuna hiyo agenda ya sufficient supply of food or enough. Is it not contradicting? <laughs> Sidhani kwamba zinagongana katika lolote lile. Maanake kama unavyofahamu bajeti ya kipindi cha mwaka 2008 2009 inazingatia ubunifu kama ulivyosema, uzalishaji wa chakula na ubunifu uh, wa ajira bila shaka na utoaji wa huduma za afya kwa wote. Na katika bajeti hiyo najua kwamba kuna maelekezo ama kuna pendekezo zingine ambazo Wakenya wanaona kwamba zinawafinya kwa hivi sasa, lakini bajeti hiyo nitaweza kukueleza kwamba inatarajiwa kutoa vishawishi na vishawishi hivyo mtaza, uh, samani vishawishi hivyo ninazoea watazamaji, kwa hivyo <laughs> ni mara ya kwanza sija nini, lakini vishawishi hivyo ni vya kuweza kuhakikisha kwamba tunaweza kuwafikia malengo haya. Ushuru ambao umeweza kuongezeka katika bidhaa kadhaa ambazo zimeweza kuongezeka, sio kwamba nizoweza kumfinya uh, Mkenya wa kawaida, bali ni kuhakikisha ya kwamba ushuru unaotozwa utaenda katika kuhakikisha kwamba malengo yote ambayo tunatarajia au iliweza kusema the big four yanaweza kutekelezwa kwa njia ambayo iko sawa. My name is my name is Faith Nyamayang from Daily Nation. Now, on the issue of corruption, is the president willing to implement the TJRC report and the Dongo report? Katika suala la ufisadi tunafahamu vyema kwamba rais yuko mstari wa mbele ili kuhakikisha ya kwamba ufisadi unaangamizwa katika taifa hili, ikiwa ni pia juzi unasikia kwamba aliweza kusema kwamba kila mtu anastahili kupigwa msasa ili kuhakikisha ya kwamba tunajua pesa zao zinatoka wapi na zinakwenda wapi, na pia vile vile umeweza kuona ba, pia kuna kesi kotini zinazohusikana pia na masuala ya ufisadi. Kwa hivyo vita vyake dhidi ya ufisadi ni vile vile kwamba ufisadi lazima uangamizwe na mashirika yanayohusika yamepewa jukumu kuhakikisha ya kwamba yote hayo yatekelezwa kwa njia iliyo sawa. Kwa hivyo kufikia sasa, ile naweza kukueleza ni kwamba ripoti hizo, masuala hayo yanaweza kushughulikiwa, na bila shaka tutakapopata ripoti kamili au wajibu wowote, tutaweza kurudi kwako na kuweza kukueleza. Uh, mimi naitwa James Mbaka kutoka Radio Africa. Mm -hmm. Swali langu linahusiana na shughuli za usalama katika taifa jirani la uh, Sudani Kusini. Mm -hmm. Katika siku za hivi punde tumeona aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga akiendesha juhudi za uh, kuimarisha usalama katika eneo hilo na alikutana na baadhi ya viongozi uh, ama uh, washirika wakuu katika um, taifa hilo. Mm -hmm. Je, Raila ambaye alikuwa waziri mkuu amealikwa kwa njia yoyote katika kuhudhuria mkutano huo wa IGAD na atahudhuria kwa, kwa, kwa, kwa, kwa ki, kama kiongozi ama alialikwa na serikali ya Kenya? maanake tumemwona katika akiwa na juhudi za uko mbele kushirikisha upatanisho. Um, ndugu yangu pengine ningeweza kukueleza ya kwamba swala ambalo tunajua ni kwamba katika kongamano hilo la IGAD ni viongozi wa mataifa watakuwa wanafika, na kiongozi wetu wa taifa uh, Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anafika pale. Mikakati ya mheshimiwa Raila Odinga ni mikakati yake, lakini mikakati anayokwenda kutekeleza rais kwa hivi sasa ni ya taifa hilo, na itakuwa vibaya mimi kuweza kukueleza mengine mengi kutoka kwa mkutano huo ambalo tunajua kwamba linahusisha baadhi ya viongozi kutoka mataifa haya eneo hili. Kuna swali lingine? Ningesema tena tu kwa mara nyingine, shukrani sana kwa kuchukua muda wenu kufika hapa, na bila shaka tutakuwa tunawasiliana mara kwa mara. Asanteni.